Добрый день, уважаемые друзья, и сегодня мы с вами рассмотрим одно из самых базовых упражнений в тяжелой атлетике, а именно рывок свиса. Особенностью данного упражнения является то, что исходным положением служит определенный угол как правило, работаю с двумя углами. Это когда гриф ниже колен или когда выше колен. Первым вариантом рассмотрим свиса выше колен. Сделав с помоста рывковую тягу без подрыва, из прямой стойки, соблюдая накрытие, начинайте медленно, не отпуская от себя, опускать снаряд до момента, пока гриф не будет на уровне выше колен. После этого, не отваливая плечи назад и соблюдая накрытие, совершите рывок в низкий сет. Также старайтесь не прихватывать руками во время опускания и самого рывка. Второй вариант исполнения данного упражнения подразумевает вис ниже колен. Мы руководствуемся теми же правилами, что и в первом варианте, только лишь опускаем гриф ниже колен. В данном варианте все так же опасаемся отвал плечей назад во время самого рывка, а также сохраняем накрытие на протяжении всей тяги. Отличное упражнение для наработки мощного и скоростного подрыва, так как амплитуда тяги уже уменьшена за счет виса, а также для наработки правильных углов и удержания накрытия. Зачастую новичкам проще реализоваться в данном виде рывка, и они чаще ставят здесь свои первые рекорды, поэтому рекомендую отрабатывать с весами до 70% до 3 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Оставляйте все вопросы в комментариях, если было что-то непонятно. Всем здоровья и удачи на тренировках.